こんばんはウォルスですレインボー 6CG、えー、ようやくマルチプレイヤーテロリストハントともにプレイが可能になりましたで、えー、少しやってみたんですが、えー、マルチプレイヤーの方ですね非常に、えー、マッチングちょっとしづらくなってしまっているというのとうーんまだ操作にあまり慣れていないので、え 対戦でね、えー、迷惑をかけるわけにはいきませんからこちらのテロリストハントですねこちらの方やってみたいと思いますで、えー、難易度はノーマルはいえー、こちらのテロリストハントルールはですね、えー、5人マッチングした時点でゲームが開始になるんですが、えー、コープですね 5人が協力をして、えー、敵のテロリストのアジトに乗り込んで2箇所ですかねちょっとまだ最後までやりきれてないので分かりませんが、えー、爆発物を無効にしておしまいですかねはい、でここで、えー、陛下を選びますが、えー、FBI スワットの 556XI というこの銃が、まあ、比較的使いやすかったので、 こちら使っていきますでハンドガンそれからブリーチチャージとスタングレネルという装備でやっていこうと思いますえー、プレイした感想なんですがうーん動画を見ていただいて伝わるかどうかがちょっとわからないんですけどこのエイム速度ですね このエイム速度と、まあ、動きは非常に滑らかなんですけどちょっともっさりというかですね、えー、同じ UBI ソフトのファークライ3よりも大幅にもっさりでペイ y イ2に比べてもやはりもっさりしてますねはいでこの建物の中に、えー おっとっとっとまあそこ敵いるみたいですねあの部屋私も登ってみましょうラップルでこのように突入します中を制圧して私がじゃあ最初にいっちゃおおありましたよいきなり このブルブルしてるのはこれですね有刺鉄線、はい、これはでこれが爆発物なのであ彼が今持ってますねえー、っと彼が持っている爆弾のようなこれで守ります、えー、テロリストが 突入してくるのでひたすら守りますリロードでですねこれかなりえー、ペイレイトをやったことある方ならお分かりになる通りコンピューターそんなに強くないでしょってお思いになると思うんですがこれ相当強いです あのちょっと頭出してるだけでもう打ち抜かれちゃったりしますしああいう壁痛い痛い痛いうお壁の隙間からですねどんどん狙ってきてくるんですよねでその辺がいったよし ホーム B がディスチャージドですから大丈夫ですね終わった B は終わりましたねやばいあーまずいっすなんかなんかいますよそのあそうしたはいでまだいるないたやばい負傷しましたでこれで物陰に隠れてえー、四角を押すとですね押しっぱなしにすると 出血を抑えるのでこれで延命しますはいこれで長めに一応助けてもらえる感じですねでおそらく1回までですかねここに弾があるんでリロードをしていきます これ私が持ってる感じですね今ねで2つ目を探しに行きます わうわうわうわうわうわうわ強烈ですよこれ本当にあここにあるなありますねここまで来てまだ5人生きてるというのはちょっと私も初めてなので慎重に立ち回りたいと思いますが ああびっくりしたおわだーねこういったところにね C4 ですとか結構いろいろ爆発物が仕掛けられてるんですよねとにかく、えー、テロリストの、えー、射撃も非常に正確ですしで至る所に有刺鉄線それから先ほどのような、えー C4 とかね爆発物が非常に多く設置されているので、まあ、その辺を、あのー、冷静にね慎重にクリアリングしながらこういう目的地までの最短距離をブリーチングで壁を破壊したり、えー、することによって、えー、道を切り開いていくとで、えー、ボムを えー、解除するために、はい、ディフューザーが爆弾を解除するやつを仕掛けるんですけど今ちょっと皆さん体勢を整えてるんですね有刺鉄線壊したり、えー、入ってくるであろう 位置を確認しながら、はい、安全な場所に身を置いてここで受け切るという形だと思いますあできれば私もね生きていきたかったんですけどまさかあんな倉庫に倉庫というか書庫みたいな棚にね、えー、C4 が仕掛けられるとは思わなかったので。 とにかくシビアなんですよねこの3人のことうまいですねでお互いがお互い見てないところを保険し合いながら1人が、全体を見れる位置でおおおお入ってきてる入ってきてるあのー、これまでのその何て言うんでしょうコンピューターの概念というか対コンピューターは生優しいでしょっていうようなああ ナイスちょっとそういったのはですねおナイスですあのその概念は、ね、当てはまらないですねこのゲームでは非常に頭がいいですし、えー、普通にあの人間のプレイヤーのような動きをしてきますので、えー 強いですこの人たちは初めてクリアしましたはいというわけでレベルが2になってえー、っとアンロックに使うお金みたいなものですかねドッグタグこれを108つ手に入れることができましたはいというわけでえー、ね今回動画、えー、こちら1本だけになりますけど えー、非常にね、えー、やっていて面白いですし戦略的なのでぜひね、えー、この機会にやってみていただければというふうに思います12月10日あ日本国内発売ということですので私も、え楽しみに、えして待っていたいと思いますそれではまた次回の動画でお会いしましょうおやすみなさい